En, Colombia tenemos un contexto muy particular y es que es uno de los países, creo que el único país de la región que tiene una alternativa de ahorro para personas, ahorro previsional para las personas de bajos ingresos, especialmente para personas que están en el sector informal, que no está cotizando para una pensión bien como legalmente está constituida este ahorro, esta alternativa recibe el nombre de beneficio económico periódico. BEPS es uno de los programas más interesantes de inclusión financiera de la región. Es un programa que está destinado a facilitar el ahorro para el retiro a aquellos colombianos que están desconectados del sistema previsional formal. Es un programa que ha sido extremadamente exitoso en afiliar a cientos de miles de colombianos para que empiecen a ahorrar para su retiro pero uno de los grandes retos que está afrontando es que no consigue que las personas que se afiliaron fueran constantes en realizar los aportes. En este contexto, desde el laboratorio impulsamos una intervención para que a través de mensajes de texto se motivara a los afiliados a BEPS a hacer más aportes para su retiro. One of the, the easiest ways of helping people save for retirement is to link it directly to their paycheck. It's been shown for years. We know this to be true. right? And the problem is, if you're an informal worker, which typically means you're low income, which unfortunately in countries like Colombia are a lot of people, there's no paycheck to attach it to. So how can you help someone save more and hopefully build that automation, build that habit? And so that's what we wanted to see. If we do something to encourage a habit, will it stick or not? And so we set up a series of messages to people and what we did in this testing was we randomly cut off the messages at different points in time to, in order to understand whether sending messages for a certain period of time would be enough to generate long-term behavior change. El usuario promedio de webs es un ciudadano que tiene ingresos inferiores al salario mínimo mensual. Entonces son personas, trabajadores independientes, muy cuenta propias, trabajadores del campo, eh, mujeres que tienen trabajos parciales o trabajos eventuales y que ayudan a la, economía del hogar así. La mayoría de nuestras personas eh, vinculadas son personas entre 45 y 55 años, que es cuando se dan cuenta de la importancia de ahorrar para la vejez y que tienen alguna capacidad de ahorro. A mí me comunicaron sobre eso, como yo no, nunca obtuve pensiones, entonces me dijeron que había este programa de BES, fui allá abajo en la Gaitana y, me, animé, por los muchachos que me dijeron, me animé a ahorrar. Me dijeron que a los 57 años podía o bien retirar la plata o me, mensual o cada dos meses mm, me daban la plata cuando ya cumpliera la edad hace como dos años, pues porque quería tener una seguridad para el futuro, un ahorro, aunque pues, no fuera igual que una pensión, pero algo, un aliciente, ¿no? No estoy obligado, estoy voluntariamente, pero creo que es una alternativa de ahorro la cual no encontraba porque todo lo que me llegaba me lo gastaba, todo lo que me llegaba me lo gastaba. Y acá me di cuenta que sí es una posibilidad de tener un, un mejor futuro para mi vejez que ya está próxima. La gente pregunta cuánto es lo mínimo que puedo ahorrar, eh, debo hacerlo, es obligatorio hacerlo mensualmente, mm, cuánto voy a recibir eh, mi subsidio una vez cumpla la edad. Sí ha venido muchísima gente a preguntar por el tema de los mensajes informativos que les llega a sus celulares, que para el tema de los sorteos, cómo hacen para ganárselos, entonces pues aquí se les explica las condiciones de los sorteos, cómo deben hacer el ahorro, hasta qué monto deben hacer el ahorro te incentivan eh, a que ahorres para que pues, precisamente protejas tu vejez. También incentivan con premios. De hecho, me gané uno, gané 100 mil pesos. O sea, sí, y siempre es frecuente. Te están recordando, entonces si tú vas a gastar un dinero en algo que no es tan necesario, pues entonces tú dices, no, espera y mejor dejo para aquello, ¿cierto? Que es para el futuro. And we, we basically found two things. One is that, first of all, it was much easier to get people who were already doing some saving to save more, putting savings even more top of mind work. But getting people who were not saving at all to start is a much harder um, switch to, to flip. The second thing that we found is that habit is really hard to, to form. When we cut off the messages, in, in many situations, the savings dropped off. The messages had to continue. However, if the messages were very salient and talked about numeric goals, then they were more, the habit was actually more likely to stick. Aprendimos también que eh, el contenido del mensaje importa. Entonces, en la primera etapa, enviamos algunos mensajes que intentaban disminuir el efecto de unas barreras psicológicas. Eh, estos mensajes, la verdad, no fueron mucho más efectivos que un recordatorio simple, pero para la segunda etapa eh, introducimos unos nuevos tipos de mensajes de texto. Estos establecían una meta sugerida de ahorro y encontramos que en ese caso la meta sugerida sí ayudaba a que la gente ahorrara más que lo que hubiera ahorrado en, en ausencia de una meta sugerida. Es bastante desafiante. Eh, apostarle al ahorro voluntario de personas que están en la informalidad, que por lo general son de bajos ingresos y que por lo tanto pues, están pensando en otras cosas en el corto plazo. están pensando en el alimento, en el transporte, en cosas muy básicas, en la educación de sus hijos. Y donde el ahorro está en, los últimos lugares de su lista de prioridades. Entonces poder sacar ese, el tema del ahorro en sus vidas, de los últimos lugares de sus prioridades para llevarlo hacia una de sus mayores prioridades de cómo van a protegerse en su vejez es uno de los, desafíos más importantes y donde gracias a, este tipo de iniciativas, eh, como es un laboratorio apostándole a, la economía conductual, eh, podamos nosotros eh, llevar a las personas a que piensen únicamente en el corto plazo, en las necesidades de corto plazo, sino también las necesidades de muy largo plazo dentro del contexto de sus bajos ingresos.